Lord is coming Бабушка, отдай мне Настеньку. Нет, там... Настеньку! Да. Ой, как выбирай, где же она с тобой пойдет? Да как же ей не пойти-то? Мы ведь с ней не чужие. Э, а вот и посмотрим. Пепа! Я быстро сейчас сидеть не буду. Настенька! Настя! Катенька, ты что ты такое говоришь? Это ведь я сестра твоя, Аленушка. Нет, у меня нет. Катя, что ты здесь сделала, баба Яга? А вот его, дерево поила. Так не пойдет она с тобой. Пойдет. Убирайся по дорогу здорово, одна Одна я никуда не уйду. А раз так, значит будешь у меня в служанках ходить. Вот паровозик ходит другой. Вот я вас не отпущу потом. Ходит другой? Что? Долго? Ну и я. Я же сказала, одна я никуда не уйду. А раз так, за работу живо! Свобода! Да. Ну, покажи новый рабочий где у нас приятно. vai Аленка, беги! Данасик, беги! Слышь, а ты не знаешь, где у нас чудо сапоги болотные расходные? Чего им делать? Да, я не то буду. Придумал. А, наряжусь-ка я, вешаюсь. Может, старый не заметит, а? Вот, вот они. Твои болотные, страшные, гордые. Да, спокойно. Я за чудо светом пойду Твои желания выполняют. А что загадать ты хочешь? А хочу я загадать, чтобы у меня и Аленка, и Настасья послушение остались. А? а ты давай тут это, выходясь на себя, смотри, нет, поймай.

Dăm Domnul, adică mă duc să-i, ไม่มีอวยพรมีอะไรเป็นที่เดียวคนบ้ารู้ตักใจ Жизнь один, ты чего? Мухонос русляный, верный мне твоих сиянок ходи. Верно в меня, я одна наверное. Да, ну ты зачудили, свернули, сорвалась-то. Тихо, А пошли с тобой, вам не вместе, вместе. ладно, что? Ладно, такого нет. Чудо, нет, вот, вот, вот. 知道这么坏